Կան մի շարք database-ներ, որոնք որ համարվում են key value database-ներ, այսինքն բանալի արժեք database-ներ։ Այս database-ների շարքում ամենահայտնի եւ հաճախ հանդիպող երկու database-ները նա Redis-ն են եւ Memcached-ը։ Ուրեմն ինչպես են այս database-ները աշխատում։ Շատ բարձ։ Մենք իրենց հանձնում ենք բանալի արժեք զույգ, ապագայում տալիս ենք բանալին եւ նա վերադարձնում է մեզ համապատասխան արժեքը։ Քան բան։ Հիմա որպես օրինակ, եկեք խորանանք Redis database-ի մեջ, որպեսզի հասկանանք ինքը ոնց է աշխատում, ոնց կարելի է իրեն կիրառել եւ ավելի կոնկրետ ոնց իր հետ կարելի է շփվել Node.js-ից։ Որպեսզի մենք օգտագործենք ցանկացած database, մենք նախ եւ առաջ պետք է իրեն քաշենք եւ տեղադրենք կոմպյուտերի վրա, հետո նոր աշխատացնենք։ Դենց որ Redis-ի պարագայում մենք ուրեմն կգնանք redis.io կայքը Եվ այնտեղ կա download-ի կամ քաշելու հղումը։ Click ենք անում եւ ինքը սկսում է download անել Redis database-ը։ Քանի որ ես Mac եմ օգտագործում, նա ուրեմն download է անում իմ downloads պապկայի մեջ, որը այստեղ է, հեսա ինքը։ Ինքը .gz, այսինքն կոմպրեսարած ֆայլ է, դենց որ իրան կբացեմ։ Հեսա բացեցի նրան։ Հիմա, եթե բացեք իրան, կտեսնեք, որ իր մեջ կան բազմաթիվ ֆայլեր։ Հիմա Միջև այս database-ը օգտագործելը մենք նախ եւ առաջ իրեն պետք է պատրաստենք, իրեն պետքա build անենք, այսպես ասած։ Դա անում ենք command line interface-ով, նենց որ բացում ենք command line interface։ Եվ command line interface-ով ես պետք է գնամ եւ մտնեմ այս papկայի մեջ, նենց որ կանեմ cd um, downloads, հետո downloads-ի մեջ կա redis 626, չէ՞։ Հիմա ես կգրեմ make մեկ գրելով եւ աշխատացնելով բուբ ինքը կսկսի պատրաստել այդ պրոյեկտը ինձ համար, որպեսզի ես իրեն կարողանամ օգտագործեմ։ Սա երկար բարակ տևում է, նենց որ ուղակի սպասեք։ Okay, ուրեմն build-ը ավարտվեց, նենց որ հիմա ես կանեմ cd src, նենց որ source papկայի մեջ կմտնեմ, եւ այնտեղ ես կարող եմ աշխատացնեմ Redis server-ը։ Աշխատացնում եմ այսպես. get slash redis server այսպես, աշխատացնում եմ նրան, ուպ, և ահա Redis database-ը հիմա աշխատում է իմ կամպյուտերի վրա։ Հիմա, ինչպես կարելի է շփվել Redis-ի հետ։ Կա մի հատ ուրիշ գործիք, որը կոչվում է Redis CLI, որը հնարավորություն է մեզ տալիս շփվել, այսինքն հրամաններ ուղարկել դեպի Redis հենց command line interface-ով։ Նենց որ ես կբացեմ եւս մեկ հատ պատոհան։ Ահա, Եվ ուրեմն ինչ ենք անում։ Որպեսի աշխատացնենք Redis CLI, մենք գրում ենք .redis CLI, այսպես, okay, հիմա մենք ոնց որ կպած ենք Redis-ին և կարող ենք իր հետ շպվել։ Հիմա հիշեք, որ Redis-ը բանալի արժեք database է, չէ, նենց որ մենք կարող ենք անենք հետևյալը, set, տալիս ենք ինչ-որ բանալի անուն, օրինակ չգիտեմ բարև, և արժեք, օրինակ ձեզ, խնդրեմ, տվեցի, չէ։ Հիմա եթե ես անեմ get բարև, ինքը մեզ կվերադարձնի ձեզ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, էլի, որ ես database-ին հանձնում եմ բանալի արժեք, ապագայում հանձնում եմ բանալին, նա մեզ վերադարձնում է համապատասխան արժեքը։ Բացի բանալի արժեք պահելուց, Redis-ը նաև կարող է պահել բանալի եւ ցուցակ, հա, այսինքն արժեքների ցանկ։ Բայց այդ դետալների մեջ եկեք չխորանանք, Բայց ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ մի հատ էլ շատ հետաքրքիր գործողություն կա, որ Redis-ը կարող է անի, որը կոչվում է publish subscribe կամ pub-sub։ Publish նշանակում է հրապարակել, subscribe նշանակում է բաժանորդագրվել, Okay։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ մենք կարող ենք ուրեմն բաժանորդ բաժանորդագրվել ինչ որ մի կանալին, Եվ հետո, երբ որ ինչ-որ ինֆորմացիա է ուրեմն հրապարակվում այդ կանալի վրա, մենք կարող ենք դա ստանանք։ Okay, նայեք ինչքան հեշտ է դա օգտագործել։ Ուրեմն գրում ենք subscribe եւ ինչ-որ կանալի անուն, եկեք հորինենք, չգիտեմ, Hopar News։ Ինչի՞ չէ, Hopar-ի նորություններ, հա։ Okay, so, խնդրեմ, հեսա հիմա արդեն ոնց որ լսում ենք այդ կանալի վրա։ Հիմա եկեք բացենք մի հատ նոր պատողան։ Ահա Եվ եկեք ուրեմն մտնենք Redis-ի CLI-ի մեջ, նենց որ ./redis.cli Եվ ստեղ եկեք ուրեմն գրենք publish, այսինքն ստեղ մենք հրապարակում ենք ինֆորմացիա այս կանալի վրա, նենց որ հետո մենք գրում ենք կանալի անունը, որը ինչ էր hopar, մի րոպե, hopar news, չէ՞։ Եվ ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ բարև ձեզ։ Գրեցինք։ Տեսաք, որ ստեղ ստացավ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք ոնց որ երկու տարբեր պատոհաններ, որոնք որ լսում են Redis-ին, մեկը ինֆորմացիա է ուղարկում դեպի Redis, Redis-ը դա հրապարակում է այդ կանալի վրա եւ բոլոր պատոհանները, հա, այս պահին, որոնք որ բաժանորդագրված են այդ կանալի վրա, այդ ինֆորմացիան կստանան։ Հիմա կասեք պատոհաններ, ում են պետք է պատոհանները, հետո ինչ որ մի պատոհանը մյուս պատոհանին կարող է ինֆորմացիա ուղարկի։ Հետո ինչ։ Սա օգտակար է այն ժամանակ, որ օրինակ, պատկերացրեք դուք ունեք ոչ թե մի հատ node server, այլ մի քանի հատ։ Okay։ Ու այդ մի քանի հատ node server-ները պետք է իրար իրար ինչ որ ինֆորմացիա պաստան, հա։ Ուրեմն ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք մի քանի հատ node server-ը թող կարող են բաժանորդագրվեն ինչ որ կանալի վրա, եւ որևէ մեկը, երբ որ ուղարկում է կամ հրապարակում է ինֆորմացիա այդ կանալի վրա, մնացածը ստանում են։ Հետևաբար մենք կարող ենք մի քանի հատ node server ստեղծենք, որոնք որ իրար հետ այս մեխանիզմով շփվում են։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է Redis-ի հետ շփվել Node.js-ից։ Ստեղծել եմ մի հատ շատ բաց Express project, բայց ինչպես շփվենք, ուրեմն մեզ պետք է մի հատ module, որովհետեւ մենք այդ կապը հաստատենք Redis-ի հետ, նենց որ եկեք բացենք browser-ին եւ search անենք, ուրեմն Redis node github Redis node GitHub, եթե մտնենք ստեղ, կա մի հատ module, որի հասցեն github.com redis/node-redis Եվ ստեղ տեսնում եք իրան օգտագործելու համար պետք է անել npm install redis, նենց որ եկեք տենց էլ անենք, npm install redis, ահա, խնդրեմ։ Եվ եկեք ուսումնասիրենք իր օրինակը։ Օրինակ basic example, հա, սա օրինակն է, նենց որ այս օրինակը եկեք կոպի անենք, բերենք այստեղ, ինչու չէ, հենց ամենավերևը կարող ենք paste անենք։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է այս օրինակը, այս կոդը անում։ Ուրեմն նախևաճ քաշում ենք Redis-ից մի հատ ֆունկցիա create client, um ուրեմն ստեղ կանչում ենք create client-ը, որովհետեւ ինքը կառուցի մեզ համար մի հատ object, client object Redis-ի համար, որի միջոցով մենք կարողանանք շփվենք Redis-ի հետ։ Սա ուղղակի ուշադրություն է դարձնում, որ եթե ինչ-որ սխալ լինի կամ խնդիր լինի, ինքը տպում է console-ում այդ hedge, այդ այդքան կարևոր չի։ Սա է տարքիրը, client.connect, այսինքն սա կապն է հաստատում մեր այդ Redis database-ի հետ։ Հետո ինչ է, ինչ ենք անում։ Ու ինչելս ուշադրություն դարձնենք, որ await-ը արվում, այսինքն բոլոր այս ֆունկցիաները asynchron են, վերադասում են promise, հա, խոստում, այնպես որ մենք async await-ով ենք աշխատում, այնպես որ await ենք անում։ Երբ որ connect connection-ը կամ կապը հաստատվում է, դրանից հետո մենք արդեն կարող ենք պահել բանալի արժեք կոմբինացիաներ, նենց որ ստեղ անում ենք client.set, կանչում ենք client.set, որտեղ որ մենք pass ենք տալիս բանալին եւ արժեքը։ Եվ ապագայում մենք կարող ենք անենք client.get, տանք բանալին եւ նա մեզ կվերադառնի արժեքը։ Այսինքն, եկեք որպես բանալի փոխանցենք հոպար, որպես արժեք փոխանցենք Mm, I love Armen Ar Armenia, ինչ որ sense մի բան, հետո ապագայում երբ որ ստանանք, երբ որ փոխանցենք հոպարը, ինքը մեզ պետք է որ վերադառնի I love Armenia, չէ՞, որը մենք վերագրում ենք value-ի մեջ, որին մենք եկեք console log անենք, console.log we received մենք ստացանք այս արժեքը Okay, հիմա կպտի որ տպվի we received I love Armenia, չէ՞, եթե ամեն ինչ աշխատի։ Դենց որ եկեք տեսնենք։ Դենց որ եկեք աշխատացնենք մենք մեր server-ը npm run dev Եվ ինչպես տեսնում եք այստեղ գրված է we received I love Armenia։ Image-ալոց, եթե մենք վերադառնանք ստեղ եւ մենք անենք ուրեմն get ինչ էր հոպար, տեսնում եք, ստեղ գրված է I love Armenia։ Okay։ Նենց որ լավ է, ինքը մեր database-ի մեջ է եւ ամեն ինչ լավ է։ Image-ալոց ստեղ մենք կարող ենք սենց բան անենք, նայեք, del հոպար del հոպար նշանակում է delete, այսինքն մենք հոպարին հանեցինք։ Օրինակ հիմա եթե ես անեմ get հոպար, տեսակ, արժեք չկա։ Okay, nil է վերադառնում, այսինքն չի գտե ոչ մի բան։ Կարճ ասած, սա օգտագործելը բավականին հեշտ է, չէ՞։ Okay, իսկ հիմա եկեք խոսենք ուրեմն pub sub-ի մասին կամ publish subscribe-ի մասին կամ հայերեն հրապարակել բաժանորդագրվելու մասին, հա, ինչպես է դա աշխատում։ Մենք կարող կարող ենք publish անենք հետեւյալ ձևով։ Եկեք այս այս ավելորդ կոդը հանենք, ոչ շփոթվենք։ Ուրեմն connection-ից հետո, այսինքն երբ որ մենք կապը հաստատում ենք, դրանից հետո մենք կարող ենք անենք sense։ Ուրեմն connection-ից հետո անում ենք client.publish, այսինքն հրապարակում ենք որ կանալի վրա հարաբարակենք, դե արդեն Hopar News-ը կար, չէ՞, ոնց որ հենց այդ կարող ենք օրինակ ուրիշ կանալ, կապ չունի։ Hopar News ինչու՞ չէ։ Եվ ինչ որ ինֆորմացիա, օրինակ բարև ձեզ ինչպես եք։ Չգիտեմ։ Okay, եւ հիմա ինչ եմ արել, նայեք, ուրեմն ստեղ մենք ուրեմն subscribe ենք արել Hopar News-ին, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Հիմա ես այս server-ը եթե աշխատացնեմ, ինչ կլինի, այս կոդը կաշխատի, չէ՞։ Դե եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն ստեղ գալիս ենք եւ անում ենք npm run dev աշխատեց, չէ՞։ Այսինքն այս կոդը աշխատել է։ Հիմա եկեք տեսնենք պատահանում ինչ է կատարվում։ Ու հոպար news-ից եկավ բարև ձեզ, ինչպես եք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա մեր node-ից ուղարկեցինք կամ հրապարակեցինք ինֆորմացիա դեպի Redis, Redis-ը ստացավ ու ասաց, «Օ, այս կանալի վրա ես պետք է հրապարակեմ ինֆորմացիա բոլոր այն բաներին, այն կլիենտներին, որոնք որ բաժանորդագրված են այդ կանալի վրա»։ Այս պարագայում այս պատոհանն էր բաժանորդագրված, չէ, subscribe արած այդ կանալի վրա։ Նենց որ իրեն ինֆորմացիան ուղարկեց եւ տպվեց այստեղ։ Այսինքն մենք node-ից դեպի պատոհան ուղարկեցինք ինֆորմացիա։ Okay, մենք տեսանք ինչպես կարելի է node-ից ուղարկել կամ publish անել, հրապարակել ինչ որ կանալի վրա, բայց ինչպես կարող ենք ուշադրություն դարձնենք, այսինքն բաժանորդար գրվենք կամ subscribe անենք ինչ որ կանալին։ Դե կարելի է միգուցե անել sense, եկեք փորձենք։ Նախ եւ առաջ եկեք անջատենք այս node man-ին, որ համը չանի։ Ուրեմն client.subscribe եւ որոշում ենք կանալը, օրինակ hopar news opal news, որը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի ամեն անգամ, երբ մենք ստանանք այդ ուրեմն ինֆորմացիան, այդ message-ը, հա, Redis-ից message-ը, որին եկեք տպենք այստեղ, ունեմ console.log received notification, մենք ստացանք ուրեմն այդ նորությունը, եւ այդ նորությունը սա է։ Հիմա, եթե մենք սա աշխատացնենք, մենք խնդիր կունենանք։ Գիտեք ինչ, եկեք աշխատացնենք։ Եկեք աշխատացնենք։ Ահա, աշխատեց ու ծխվեց։ Ինչու՞։ Որովհետև պարզվում է, որ եթե մենք ուզում ենք ուշադրություն դարձնենք, subscribe անենք, մեզ պետք է մի հատ առանձին կլիենտ։ Այդ առանձին, հենց որ մենք չենք կարող այս նույն կլիենտի վրա համ publish անենք, համ subscribe անենք։ Այդպես չեղավ։ Հենց որ subscribe-ի համար ստեղծում ենք առանձին կլիենտ։ Ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է, նայեք վերցնում ենք մեր եղած կլիենտին եւ գրում ենք .duplicate։ Okay, ստանում ենք մեր ուրեմն subscriber client-ին Եվ այդ subscriber-ին պետք է նույնպես connect անել, հենց որ await subscriber, subscriber գրեցի ստա, մի րոպե, subscriber, ահա, dot connect։ Եվ հիմա այս նոր subscriber client-ին վրա մենք կարող ենք անենք .subscribe։ Okay, Այսինքն, ելի եմ ասում, եթե մենք ուզում ենք ուշադրություն դարձնենք, բաժանորդագրվենք, subscribe անենք, այդ ժամանակ մենք պետք է ստեղծենք մի հատ նոր client։ Եղած client-ը կոպիա ենք անում, ոնց որ duplicate ենք անում, ստանում ենք մի հատ նոր client, այդ client-ին connect ենք անում, հետո նոր այդ client-ից կարող ենք անենք .subscribe։ Okay, .dot բաժանորդագրվել, .subscribe։ Իրեն փոխանցում ենք որպես առաջին արժեք կանալի անունը, Որպես երկրորդ արժեք այն ֆունկցիան, որը կկանչվի, երբ որ այդ կանալից ինչ որ ինֆորմացիա գա։ Կամ բան։ Հիմա եկեք դա աշխատացնենք։ Okay, չցխվեց, լավ է։ Հիմա եկեք այս կանալի վրա ուղարկենք ինչ որ ինֆորմացիա։ Նենց որ եկեք պատոհան բացենք։ Մի հատ պատոհան ստեղ, լավ, նոր պատոհան։ Ահա։ Եկեք ուրեմն մտնենք մեր CLI-ի մեջ, նենց որ եկեք մտնենք redis CLI եւ ստեղ գրենք publish hopar news hello հիմա ուշադրություն դարձրեք որ համ այս պատոհանն է subscribe արած hopar news-ին համ էլ մեր կոդը չէ այսինքն հիմա ես որ ուղարկեմ սա համ ստեղ պետք է հայտնվի համ ստեղ պետք է հայտնվի համ էլ մեր server-ի վրա մեր node-ի մեջ աշխատացրեցի հա նայեք ստեղ մեր server-ում տեսանք որ ստացանք receive notification hello Եվ նույնպես տեսանք, որ պատոհանը ստացավ Hopar News hello, okay? Այսինքն բոլոր կլիենտները, որոնք որ կապած են Redis-ին, թե այդ կլիենտը պատոհանա, թե այդ կլիենտը մեր node server-ն է, բոլորը, որոնք որ բաժանորդագրված էին կամ subscribe արած էին Hopar News-ին, ստացան այն ինչ որ մենք ստեղ publish արեցինք կամ հրապարակեցինք այդ կանալի վրա։ Կայֆա չէ՞։ Իսկ հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Եկեք փոխարինենք IS կոդը այսպես։ e Օրինակ ինչ է ստեղ կատարվում։ Ուրեմն ստեղծել ենք մի հատ ֆունկցիա, որին մենք կանչում ենք ստեղից, որը անում է client.publish հոպար news-ի վրա, այդ կանալի վրա։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք եւ ինչ որ արժեք, որը ամենասկզբից կլինի 1, չէ՞։ Այդ 1-ը կդառնա 2, որտեվ մի հատով կապելացնենք։ Հետո անում ենք set timeout, որպեսզի սպասենք գոնե 1 վայրկյան Եվ նորից կկանչենք loop ֆունկցիային, որը էլի publish-կանի այդ նույն կանալի վրա հաջորդ count-ը, որը կլինի 2։ Եվ sense, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վարկյանը 1 publish ենք անում կամ հրապարակում ենք հոպար news-ի վրա ինչ որ text, հա, բարև ձեզ ինչպես է ու ինչ որ թիվ, որը անդադ փոխվում է։ Okay։ Okay, եկեք սա աշխատացնենք ինչ որ կոնկրետ port-ի վրա։ Դա կարող ենք անենք այսպես, ուրեմն գրում ենք port 1 սա environment variable-ն եմ ես հիմա որոշում, այնց որ թող աշխատի այս առաջինը 3000-ի վրա, այնց որ գրում ենք node index.js, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք սա environment variable-ն է որոշում, սա որոշում են ինչով ենք մենք աշխատացնում node-ով եւ սա այն ֆայլը, որ մենք հիմա աշխատացնում ենք։ Դες որ եկեք աշխատացնենք նրան աշխատացեցինք, չէ՞։ Հիմա նայեք ինչ է կատարվում։ Ինքը համ publish-ը անում, համ ստանում է, չէ՞։ Հիմա եկեք տեսնենք պատահանում ինչ է կատարվում։ Մի րոպե, սենց անեմ։ Տեսնում եք պատահանը ինչ է ինչ է անում։ Անընդհատ փոխվում է 16, 17։ Տեսնում եք, ստեղ էլ է տենց կատարվում, ստեղ էլ է սենց կատարվում։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղ էլի այս node-ին աշխատացնենք։ Բայց երկրորդ server, որը աշխատում է երկրորդ port-ի վրա։ Okay։ Նենց որ եկեք բացենք մի հատ նոր terminal, new terminal։ Եվ այս անգամ եկեք աշխատացնենք իրեն 3000, այնակ 2-ի վրա, ինչու՞ չէ։ Okay, այս անգամ ինքը համ իրա այս այս որ սկսում է 2-ով 3-ով այդ Իրանն է, որտեղ ինքը նոր է սկսել, իր counter-ը դեռ շուտ է։ Իսկ այս 43-ը, 45-ը եւ այլն այդ նախորդն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք ունենք երկու հատ node server եւ մի հատ պատոհան։ Եվ այդ երկու server-ները վարկյանը մեկ ինչ որ ինֆորմացիա են publish անում, որոնք որ համ իրանք են ստանում, Համեն պատոհանը Key value database-ները կամ բանալի արժեք database-ները շատ པարզ են, հենց որ իրանց օգտագործելը բավականին հեշտ է։ Նրանք scalable են։ Ինչ նկատի ունենք scalable, այսինքն կարող են աճեն։ Այսինքն, եթե ինֆորմացիան մի համբյուտերի վրա դառնում է շատ մեծ, մենք կարող ենք այդ ինֆորմացիան բաշխենք մի քանի համբյուտերի վրա։ Դա կոչվում է horizontal scaling։ Նրանք նաև ֆանտաստիկ արագ են շատ-շատ արագ են։ Իրականում իրենց ամենամեծ արագություններից մեկը հենց դա է, որ իրենք շատ արագ են աշխատում։ Բայց այդ արագությունը անվճար չէ։ Օրինակ, Redis-ը եւ Memcached-ը պահում են ամբողջ իրանց ինֆորմացիան RAM-ի մեջ, որ նշանակում է, եթե համակարգը անջատվի, այդ ինֆորմացիան կորում է։ Ինչու՞ դա պետք է գիտակցել։ Նաեւ այսպիսի database-ներին բարդ հարցեր մենք չենք կարող տանք։ Օրինակ չենք կարող ասենք՝ դուր ինձ այն այն ինֆորմացիան, այն արժեքները, որոնք որ, չգիտեմ, մարդու մասին են, որոնք որը, չգիտեմ, այս տարիքից այս տարիքն է եւ ունի կանաչ աչքեր։ Հա ինչ որ տոնց բարդ հարցեր չենք կարող տանք։ Ընդհանրապես կարող ենք ասենք՝ այս բանալին է, դուր ինձ արժեքը։ Կամ բան։ STP database-ները շատ լավ են caching-ի համար։ Այսինքն, եթե դուք անում եք ինչ-որ բարդ հաշվարկ, ու դուք ուզում եք այդ հաշվարկը հիշեք, որպեսի հաջորդ անգամ նորից չանեք, դա իդեալական է, հա, caching-ի համար, իսկ եթե այդ ասենք թե համբյուտերը անջատվի այդ ինֆորմացիան կորի, այդ cache-ը կորի, այդ օքեյ է, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ հաջորդ անգամ էլի պետք է հաշվարկեք եւ նոր այդ հարմարժեքը նորեն դնեք cache-ի մեջ։ Դենց որ որպես cache, Redis-ը, Memcache-ը շատ լավ են եւ աշխատում են բավականին լավ։ Ինչպես տեսանք, Redis-ը նաև կարելի է օգտագործել որպես PubSub, այսինքն Publish Subscribe Այսինքն, եթե մենք ունենք մի քանի հատ server, թե դա node-ա, թե ցանկացած ուրիշ server, անպայման չի հենց JavaScript-ով գրված հա, node.js-ի վրա աշխատող server լինի, կարող է Python լինի, կապ չունի։ Եթե ուզում են իրար հետ խոսան, իրար message-ներ պաստան, հա, դրա համար օրինակ Redis-ը իդեալական է։ Հենց որ պետք է ճիշտ հասկանալ այս տիպի database-ները, հասկանալ իրենց կարողությունները եւ ճիշտ ընտրել այն դեպքը, երբ սա իդեալական է։ Օրինակ Redis-ը լավ չէր լինի, որ դուք հիշեք ձեր, չգիտեմ, պատկերացեք բանկի համար ինչ որ ծրագիր եք գրում, ուզում եք բանկի հաշիվները հիշեք։ Պարզա Redis-ը լավ չի դրա համար, որտեղ եթե անջատեք, այդ սա կորում է։ Բայց կարող եք օրինակ օգտագործեք ուրիշ database, որը հիշում է, բայց Redis-ն է օգտագործեք իր վրա, որպեսի օրինակ ձեր բազմաթիվ սերվերները իրար հետ խոսան կամ որ օրինակ caching անեք, որ հաշվարկները երկրորդ կամ երրորդ անգամ չկրկնեք։ Եվ ահա key value database-ները։ Հույսով եմ այս ամենը հետաքրքիր էր, հույսով եմ պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք, օրեր։